Ow! Ow, ow, ow, ow, ow, ow, ow. 有人。 来真的。 哎呀！有人。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！啊，又在和你作对。 よう十字の。頭ついたいやええ bị hả 太没毛了都！哎呀哎呀哎呀哎呀！啊啊啊啊啊啊哎！哎！哎！我从第我从第五十集找你去。 ilaha illallah. Lemon parang kui. No. Jadi jadi jadi malah iman. Ayo, di mana? 骂我，骂我，你是不是骂我？ on 那村的，滚回去！妈的，钱的，滚！那村的你是？口罩不得。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我怎么知嘿屁股那个， <laughs> 他说嘛？ <laughs> 他不怕摔啊？哈哈哈！打飞机那个倒是好嘞，他给你来鱼的。 哈哈哈哈哈！你要是给套到我了，是一呀？哈哈哈哈哈！哈哈！怎么脏成这样？哈哈！我脏我笑。你看他脏，你看。你看他黑成啥样？哈 <laughs> 哈！你别笑。啊，作业钻研的原因吧。